तो स्टूडेंट्स लोग इस बार आईपीएल से क्या सीखा मिस्टेक्स का एक नया टेक सीखा फंबल होने दे स्टंबल होने दे डाउट्स को क्वेश्चन कर नो नो नो नो तुम मत डर गलती तो है टीचर सीखने का ये प्रोसीजर बिड़ू इट इज ह्यूमन नेचर बिंदास तू गलती कर कभी लो तो कभी हाय कभी हाय तो कभी बाय मिस्टेक अलाउड है भाई हल्दी से सीखे जो चैंपियन बनता वो mistake are fun bro they help you learn यो सीखते हैं इनसे जो तो तोड़ते हैं रेकर्ड वो उत्तरी इसने तो बैटी तोड़ दिया छोटी गलती मोटी गलती ह्यूमन है भाई होगी गलती सीधी गलती उल्टी गलती होगा कुछ तो अल्टी पलटी गलती नहीं करोगे तो द प्रॉब्लम क्रैक्स कैसे करोगे ये वाला द क्रैक्स नहीं सॉरी एग्जैक्टली exactly. Um,